Deus aí. 아, रज़ा मारिता छो हुया रज़ा मारिता छोक हुया रज़ा मे छो हुया र رات رولی کل ملکاتے سادہ کل ملکاتے دیوہ ستو امام دہانے جیدہ پتر ستائے خورا سانے وچ

सही जॾहिं गुज़रिया पई एच चोल पई रो 没有天涯呀。